Բարև ձեզ։ Այստեղ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է մի հատ string որպես մուտք, եւ մեր դերը գտնել առաջին նիշը այդ տեքստի մեջ, որը չի կրկնվում, եւ վերադարձնել այդ նիշը, okay։ Կարաչակեմ այս նախ եւ առաջ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Okay, ոնց կարելի է լուծել։ Իրականում սա շատ տարբեր վարիանտներ կա։ Ա, մի վարիանտը, որ հիմա մտքից գալիս է, ամենապարզը երևի, կարող ենք sense բան անենք։ Ուրեմն մենք կարող ենք այս տեքստով, տրված տեքստով պատտվել, այնց for for let i is 0, i is less than stir.length, i++ Այսինքն տարարտար պատտվում ենք այս տրված տեքստով։ Հիմա այսինքն եթե մենք անենք alert stir i, մենք կստանանք որպես alert A, հետո B, հետո C, հետո A, հետո B, հետո B եւ այլն, չէ՞։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ուրեմն ամեն տարի համար այս հերթականությամբ, այսինքն ցախից դեպի աճ, մենք պետք է ստուգենք նա կրկնվում է թե չէ։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Կարող ենք ասենք sense բան, եթե stir, ուրեմն string-ը, քանի որ string է, JavaScript string է, ունի իր վրա կցած տարբեր ֆունկցիաներ, որից մեկը կոչվում է index of, որը կգտնի առաջին ինդեքսը, առաջին տեղը այդ տեքստի մեջ, որտեղ որ այդ մեջ տրված string-ը կամ տեքստը գտնվում է։ Այսինքն stir i-ը մենք կփորձենք գտնել իր մեջ եւ ինքը կվերադառնի առաջին ինդեքսը իր։ Այսինքն եթե մենք a փոխանցենք, ինքը stir index index-ովին a փոխանցենք, ինքը կվերադառնի 0, չէ՞, որտեղ առաջին տեղը, որտեղ որ a-ը գտնվում է այս տեքստի մեջ, դա 0-ն է։ Եվ դա կհամեմատենք վերջին ինդեքսի հետ։ Այսինքն վերջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է։ Անելով այսպես stir.last index of stir i Եվ եթե առաջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, եւ վերջին տեղը, որտեղ որ նա գտնվում է, տարբերվում են, ուրեմն գոնե երկու անգամ նա կա, չէ՞, տեքստի մեջ։ Բայց եթե նույն տեղն են, ուրեմն վարել չկա երկու տեղ, ուրեմն նույն տեղն է, չէ՞, համ վերջին ինդեքսն է նույնը, համ առաջին ինդեքսն է նույնը։ Հետևաբար ինքը մի տեղում է գտնվում տեքստի մեջ եւ մենք կարող ենք վերադարձնենք նրան stir i, այսպես։ Սա եթե աշխատացնեմ, վերադարձնում է i, ինչպես տեսնում եք։ Շատ բարձ, հիմա սա շատ կոկիկ բարձ լուծում է, բայց կարող է ունենա մի քանի խնդիր։ Առաջինը, եթե ես հարցը ես տալիս են ինչ որ հարցազրույցի ժամանակ, կարող է որպես բարթացնեն հարցը, ասեն, բայց գիտես, ինդեքսով մի օգտագործիր։ Հա, ու դա արդեն պետքա մտածենք։ Երկրորդ վարիանտը նա, երրորդ խնդիրը նա է, որ ինդեքսովը ոնց է աշխատում։ Դե իրականում մենք չգիտենք, քանի որ դա տակից է գրված, դա JavaScript engine-ն է աշխատացնում, բայց կարելի է ենթադրել, որ ամեն դեպքում ինդեքսերը, որպեսի գտնի սա այս տեքստը այս string-ի մեջ, պետք է այդ string-ով քայլի։ Նենց որ ես կասեի, երևի իհարկե սա գուշակում եմ, որ սա կաշխատի ov-ն ժամանակում, այս սա։ Սա էլ նույնպես կաշխատի ov-ն ժամանակում, okay, այսինքն սա սա ov-ն է, սա ov-ն է, որը կանչվում է n անգամ։ Այսինքն մենք ունենք ստեղ exponential arch ժամանակի հա, պոտենցիալ, որը կարող է խնդրեմ լինի այնց որ ժամանակը ստեղ բավական շատ է տևում, բայց հիշողությունը ով մեկ, չէ՞։ Քանի որ նոր զանգվածներ, նոր օբյեկտներ եւ այլն մենք չենք չենք ստեղծում, ոչ մի բարդ բան չենք անում, հիշողությունը ով մեկ է, հա, կոնստանտ է, բայց ժամանակը կարող է ստեղ էքսպոնենցիալ աճի։ Դենց որ ինչպես կարող ենք այս ֆունկցիան ուրիշ ձևի գրել, որպեսզի նա աշխատի ով n ժամանակում։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, որ մենք ուրեմն այս զանգվածով պատտվենք, այսինքն պատտվենք A-ով, B-ով, C-ով, A-ով, B-ով եւ այլն։ Եվ ամեն այս արժեքը դնենք որպես բանալի մի օբյեկտի մեջ։ Երբ որ մենք նոր ենք դնում այս արժեքը որպես բանալի, եկեք իր համապատասխան այդ բանալի արժեքը օբյեկտի դնենք 1, բայց եթե տեսնենք, որ օբյեկտում այդ բանալին արդեն կա, իր համապատասխան արժեքը մի հատով շատացնենք։ Ու ինչ կստացվի, որ ամենա որ այդ անելուց հետո մենք ունենանք մի հատ object, որը կունենա որպես բանալի, ու այս օրինակում a, b, c, um, i, e եւ f, հա, եւ իրանց համապատասխան արժեքները այդ բանալիների կլինեն թվեր, որոնք որ կներկայացնեն թե քանի անգամ է այդ նիշը գտնվում տրված տեքստի մեջ։ Okay։ Եվ ընդամենը դրանից հետո մենք կարող ենք այդ օբյեկտը ուսումնասիրելով վերադասնենք առաջին բանալին, որի արժեքը 1 է։ Կամ բան։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Դե, օքեյ, այս ուրեմն այս տեքստից ստացանք զանգվածը, զանգվածով ստեղ պատտվում ենք, բայց եկեք տենց չանենք, այլ եթե մենք ուզում ենք ստանանք object, իսկ object-ը մեկ բան է, չէ, իսկ զանգվածը, զանգվածի մեջ կան լիքը բան, այսինքն շատից ուզում ենք ստանանք մեկ բան, Մենք պետք է reduce անել։ Հենց որ կարող ենք անենք այսպես r.reduce, որը ընդունում է մի հատ function, եւ նախնական արժեք, որը կլինի դատարկ object։ Դա այս այն object-ն է, որի մեջ մենք կլցնենք մեր արժեքները։ Ստեղ կգա aggregator-ը եւ արժեք։ Ահա։ Ուրեմն, այս արժեքը, այս value կլինի a, b, c, a, b եւ այլն, չէ՞։ Իսկ այս agr-ը կլինի այս դատարկ object-ը, որի մեջ մենք ինչ որ ինֆորմացիա կլցնենք եւ կվերադարձնենք իրեն, որպեսզի այդ նույն օբյեկտը գնանք մտնի հաջորդ ցիկլի մեջ։ Եվ այդ նույն օբյեկտի մեջ մենք կլցնենք ամեն ինչը եւ հետո կվերադարձնենք եւ կվերադարձնենք կվերագրենք այս օբջ կոնստանտի մեջ։ Okay, ինչ ենք անում ստեղ։ Ստուգում ենք, ասում ենք, եթե agri match այդ քիմիկվա արժեքը, այսինքն A-ը կամ B-ն եւ այլն, արդեն կա որպես բանալ, չկա որպես բանալի, եթե undefined է, Այդ ժամանակ եկեք ավելացնենք նրան այդ օբյեկտի մեջ, որպես իր արժեքը դնենք 1։ Հակառակ դեպքում, եթե ինքը արդեն կա, արդեն արժեք ունի, եկեք այդ արժեքը մի հատով առաջ տանք։ Հենց որ հակառակ դեպքում եկեք սա մի հատով առաջ տանք, որը նույնն է, ինչպես մենք անենք սա, չէ՞։ Հիմա եկեք debugger-ը դնենք ստեղ գիտեք ինչ չէ, եկեք ամենասկզբից debugger անենք եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ոպ, կներեք, պետք է DevTools-ը բացենք, նոր աշխատացնենք նրան իհարկե։ Okay, ուրեմն մեր r-ը կլինի այդ զանգվածը a, b, c եւ այլն, հա, որը reduce կանենք եւ կստանանք այս object-ը, որի արժեքը կլինի, իհարկե, հեսա, a-ը կլինի 2, b-ն կլինի 3, սին կլինի 2 եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես տեսնում եք, բանալին դա հենց այդ տառերն են, որոնք որ մեր տեքստի մեջ էին, իսկ թիվը քանի անգամ է նա գտնվում է տեքստի մեջ։ Ամ հիմա Okay, ուրեմն մենք ստացանք այս օբյեկտը։ Հիմա մենք այս օբյեկտից պետք է վերադարձնել այն բանալին, որի արժեքը 1 է, չէ՞։ Նենց որ մենք նախևաճ եկեք ստանանք բանալիները object.keys object-ից Սա մեզ կվերադասնի բանալիներին, const keys։ Հիմա եկեք պտտվենք նրանցով, նենց որ for let i 0, i is less than keys.length, i++, uh, const key, ուրեմ keys i, okay, ուրեմն այսինքն ես key-ն կլինի բոլոր են բանալիների արժեքները, Եվ մենք ընդհանրապես իմաստ ստուգում ենք, եթե օբյեկտի այդ բանալիով արժեքը արժեքը 1 է, ապա այդ ժամանակ վերադասնում ենք այդ բանալին։ Այսքան բան եկեք այս դիբագրին հանենք ստեղից։ Ահա, այս է կոդը մոտավորապես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատում է թե ոչ։ Ստացանք i։ Շատ լավ։ Հիմա ձեզ երևի հարց է ցակում, այս օբյեկտի մեջ, որ մենք sense լցրեցինք այս բոլոր բանայինները, իսկ ինչու f չվերադարձրեց։ F-ն էլ է, չէ, մի անգամ, F-ի արժեքն էլ է, չէ, մի անգամ, այդ ոնց թե I վերադասրեց, եթե էլի աշխատացնեմ, կտեսնեք էլի I կվերադասնի, տեսակ, էլի I, էլի աշխատացնեմ, էլի I, ինչու, ասեմ, որովհետև են հերթականությունը, որը մենք, երբ որ մենք ավելացնում ենք բանալիներ օբջեկտին, այդ հերթականությունը, որ մենք ավելացնում ենք այդ բանալիները, հիշվում է, հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք object.keys, այդ բանալիների զանգվածը, որ գալիս է, ունի այդ նույն հերթականությունը։ Հետևաբար, քանի որ մենք i-ը ավելացրեցինք որպես բանալի օբյեկտի մեջ միջև f-ը, i-ը միշտ կլինի ավելի շուտ այս տրված այս keys բանալիների մեջ։ Դրա համար մենք միշտ ստանում ենք i։ Ամ հուսով եմ այդքանը բարձր է։ Այսինքն JavaScript-ը հիշում է հերթականությունը, երբ որ մենք բանայիններ ավելացնում ենք object-ի մեջ, եւ երբ որ մենք անում ենք object.keys, զանգվածը, որ վերացնում է, միշտ այդ հերթականությունը ունի։ Դա օգտագործելով մենք կարողանում ենք գտնել առաջին բանալին, ու մարժեքը a է։ Կամ բան։ Ամ հիմա այս ֆունկցիան կաշխատի ov-ն ժամանակում, ինչու, որովհետեւ դե ասենք թե այն պետքա որպեսի ինքը այս սա վերացի զանգվածին, ասենք թե որտեղ պետք է պատտվի, չգիտեմ, տարերով, սա էլ էլի մեկ հատ պատտվում է զանգվածով, չէ՞, այս այս քանակով, այս եթե զանգված լինի, n քանակով, եւ վերջում ասենք թե սա էլ նույնս չնայած հիմնականում ավելի քիչ է լինում, չէ՞։ Okay, եղավ 3n, այսինքն ով n, չէ՞։ Իսկ ինչքան հիշողություն ես ասպարում։ Դե, նայեք, ուրեմն սա ուրեմն վերադասում է մի հատ զանգված, այդտեղավ n, Սա վերադասում է մի հատ object, որը ունի լիքը բանալիներ, եկեք ասենք թե դա էլ է n, հետեղավ 2n, սա կտա բանալիների զանգված, հետեղավ 3n, չէ՞։ Ստեղել կոնստանտներ են։ Կարճ ասած O of n, այսինքն սա կօգտագործի O of n ժամանակ եւ O of n հիշողություն։ Ասեմ, որ այն այս երկու լուծումները, որ ձեզ ցույց տվեցին, միակ լուծումները իհարկե չեն, բայց հուսով եմ օգտակար էին եւ մենք շուտով կհանդիպենք։ Хорошо.